Тин. Инжирга, инжир белән ант итәм, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Вә зәйтун. Зәйтүн агачы белән, зәйтүн җимеше белән. Вә хәзәл бәледил әмин һәм дә Мәккә шәһәре белән. Вә тури синин тур тау белән ант итә. Аллаһ Тәгалә дүрт ант китерә. Инде алар теләван китергәч, аңлашыла ки, анттан ант җөмләләреннән соң килгән җөмлә бик куәтле җөмлә, шик, шөбһә булмаган җөмлә, чөнки алар теләван итә. ташладык, әсфәләсәфилин иң түбәннәрнең түбәнрәк дәрәҗәгә, түбәннәрнең түбәнрәгенә, түбәнрәкләрнең тагын да түбәнрәк булган дәрәҗәгә без аны ташладык дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Пәйгамбәрнең хәдисен карасак, шушы аяткә бәйле. Пәйгамбәребез әйтә, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вәсәлләм әйтә, Җаннар яки рухлар дип әйтик, 40 мең ел алдан Гәүдәдән алдан барлыкка килгән иде, дип әйтә. Безнең бар гәүдә, без аны, без аны көндә ашатабыз, киендерәбез. Суык булса, калынрак киенәбез, күбрәк ашыйбыз. Эссе булса, гәүдәне эчерәбез, чөнки тамак кибә. Ләкин бу гәүдә хакында сүз. Ә пәйгамбәр әйтә, җан, рух. Кырык мең ел алдан, гәүдәдән алдан, кырык мең, кырык мең ел алдан ук бар иде җаннар, дип әйтә пәйгамбәребез. Икенче хадис, икенче хадистә 1000 ел дип әйтә. Ике хадис бар. Берсе 1000, берсе 40 мең. Ничек булса барыбер күп җаннарның алда барга килгәненә. Һәм дә аңлашыла ки, димәк ки, башта булды безнең рухыбыз, аннары булды тәнебез дип әйтергә була. Һәм дә иң башка карасак, иң әүвәл, иң баш башлангыч ул да булса бүгенге айга бәйле, Рабиул әүвәл аена бәйле. Бу ай пәйгамбәребезгә күп салават китерәчәк аебыз, чөнки ул бу айда туды, Рабиул әүвәл. Шуңа бар шундый хәдис. Пәйгамбәребез әйтә: "Әүвәлү ма халакаллаһу нури" иң беренче нәрсә Алла телән барлыкка китергәне ул да булды минем нурым дип әйтә пәйгамбәребез. Иң әвәл булган нәрсә ул нурым. Фәфәтака минһу Көндезнең яктылыгын. Әгәр игътибар белән тыңласагыз, пәйгамбәребез аера. Башта кояшны дип әйтә, аннары көндезнең нурын дип әйтә. Акыллы кеше әйтәчәк, ә көндезнең нуры кояштан килмимени? Нә пәйгамбәр әйтә, кояш, ә аннары көндезнең нурын дип әйтә. Бу да сезгә бер булсын Русча әйтмешли, пища для размышления. Татарча әйткәндә, фикер ризыгы. Фикерләрсез. Кояш булмаса, яктылык буламыни? Ни өчен пәйгамбәр аны аерды? Аннары әйтә, нур аль абсар күрү сәләтенең Монда анарга була күз, анарга була күңел. Нурын барлыгы китерде дип әйтә. Элекеге абзылар әйтә иделәр. Айга бик карама, күз нурын ала дип әйтәләр иде. Хәзер андый абзылар бетеп бара. Шуның өчен мондый сүзне ишеткән дә юк. Инде ул абзыярның балалары гына шушыны калдырмаса, саклап, Аннары пәйгамбәрбез дәвам итә, вәл акла, акылны барлык китерде, аннары вәл мәгърифәтә, аннары барлык китерде мәгърифәтне. Шуның өчен бу хәдистән аңлыйбыз ки, иң әүвәл булды пәйгамбәребезнең рухы. Безнең пәйгамбәребез ул безнең укытучыбыз. Ул ничек ки кеше гомер буе тырыша, агач утырта, үскәнен көтә, еллар буе үсә агач, анары җимеш ала. Менә пәйгамбәрдә шундый кадерле һәм дә татлы, кыйммәтле булган җимеш. Тик инде әйтәсем килми, Аллаһ теләү агач үстерде дип. Ул мәгънәдә түгел, бу күчмә мәгънәдә. Ягъни әйтәсем килә ул һәм кадерле, һәм кыйммәтле. Һәм дә ул да безнең Бүтән кешеләрнең дә иң беренче булган кешесе. Хәтта хәдистә әйтелә дә, пәйгамбәрнең хәдисендә әйтелә, Адам алейһиссәламнән дә алда булган пәйгамбәрнең нуры дип әйтелә. Адам алейһиссәлам ул вакытта булды туфрак хәлендә, ә пәйгамбәрнең нуры инде бар иде. Пәйгамбәрнең нуры күптән алданрак булды. Һәм дә инде Иң әүвәл пәйгамбернең нуры булгач, Аллаһ Тәгалә бу хәдискә күрәбез, нурдан барлыкка китерде аршны, аннары язмыш тактасын, аннары кояшны, аннары көндезнең нурын, аннары күрүнең нурын, аннары акылны, аннары мәгърифәтне. Ләкин иң әүвәл акылдан да алда Көндез һәм кояштан да алда, арштан да алда бар иде пәйгамбәрнең нуры. Арш нәрсә ул? Арш ул шушы бөтен галәм, бөтен шушы кояшның күпме планетасы бар, күпме йолдызлары бар, шушыны тотып торучы үзендә ул арш дигән бер Аллаһның бар булган Мәхлугы, мәхлук. Шуңа иң зур мәхлук ул да арш. Аңарда бөтен нәрсә, бөтен галактика, бөтен система, бөтен шушы кояшның бөтен нәрсәләре, җирләр, күкләр, җәннәт, җәһәннәм, бөтенесе шунда, аршта. Ә арштан да алда пәйгамбәр әйтә, әүвәле мә халакаллаһу нури, иң әүвәл шушлардан да алда минем нурымны Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде дип әйтә. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә шушы нурны барлыкка китергәч, ул нурга үзенең мөхәббәтен юнәлтте. Шул мөхәббәтне пәйгамбәрнең нуры сизеп алып, пәйгамбәрнең нурында бер оялу хисе барлыгы килде. Шул сәбәпле пәйгамбәрнең нурыннан ага башлады тир. Ләкин бу сүзләр эш, эштән арып кайткан тирләгән Гамьсез исле ир тире түгел. Бу пәйгамбәрнең нурының тире. Ул тирдә булды хуш исләр, һәм дә ул нурдан булды башка нурлар. Иң беренче шушы пәйгамбәрнең нурыннан тамчы-тамчы агып төшкәч, тир Аллаһ Тәгалә барлык китерде шушы нурдан. пәйгамбәрләрнең нурларын. Иң башта пәйгамбәрнең нуры булды, ә аңардан Аллаһ Тәгалә барлык китерде пәйгамбәрләр нурларын. Шуннан соң Өченче урында Шушаңардан килде, барлыга килде мөселманнарның җаннары, рухлары. Өченче урында бөтен мөселманнар, бөтен мөминнәр. Ни өчен өченче урында бөтен мөминнәр, ә икенче урында әүлиялар? Әүлиялар мөселман эченә кермимени? Ни өчен аларны аера кирәк? Аермасы нәрсәдә? Икенчесе дәрәҗә буенча күренә, ул да Аллаһка ышанган кеше, ләкин дәрәҗә югарырак. Пәйгамбәрләр дидек, беренче урында, алар мөселман түгелме? Әлбәттә, мөселман, тик алар тагын да югары, югары дәрәҗәдә. Шуңа беренче әйтте, пәйгамбәрләр, аннары әүлиялар, аннары бөтен мөминләр. Бу икесе мөэмин түгелме? Әлбәттә, мөэмин, тик аларның дәрәҗәләре югары. Мөэмин дию генә аларга әйтсәк, аңлап аңлавы җиңел түгел, шуңа әйтә, нәрсә? Пәйгамбәрләр, әүлиялар һәм мөэминләр. Һәм дә ләкин боларның да чиратлары бик үзенчәлекле. Үзенчәлекле, нинди үзенчәлек? Пәйгамбәрнең нурыннан килгән тирдән генә булды пәйгамбәрләр. Ә пәйгамбәрләрнең нурыннан булды әүлиялар. Әүлиялар нурыннан гына булды мөминнәр. Ә мөминнең нурларыннан, җаннарыннан килде шушы ничек әйтергә реакция дип әйтимме яки Сәбәп, дөнья сәбәп тән тора, сәбәпсез бернәрсә булмый. Шуңа сәбәп, сәбәп, сәбәп килде. Бер-бер артлы мөминләрдән соң килде, барлыкка килде. Җаннар кемнеке? Гөнаһлы бәндәләрнеке. Аларның җаннары барлыкка килде. Ә аннары инде килде ахырда гөнаһлардан соң килде мунафикларның җаннары. Һәм иң ахырда булды кәферләрнең җаннары. Ләкин башы нәрсә белән башланды? Пәйгамбәрнең нуры белән башланды. Ләкин шундый ук бар кызык мәсьәлә. Ничек ки бар бездә рух, бар фәрештәләрнең дә рухлары бар. Шуның өчен әйтелә, фәрештәләрнең рухлары барлыгы килде Кешеләрнең рухларыннан. Әлбәттә, колакка бик гаҗәеп ишетелә, ничек анарга була, фәрештәнең рухы кеше рухыннан, шулай буламыни дип акылга сорау килергә мөмкин һәм дә бу дөрес дөрес сорау. Ләкин күз алдына китерсәк, Тарихны искә төшерсәк, Аллаһ теле фәрештәләргә әмер бирдеме сәҗдә кылырга, юкса кешеләргә сәҗдә кыра куштымы? Әлбәттә, тарихны беләбез. Адәм дигән кешегә, безнең әтиебез, иң беренче кеше, ул басып торды, ә фәрештәләр аңа сәҗдә кылды. Киресенчә булмады. Адәм алейһиссәлам фәрештәләргә сәҗдә кылмады. Гыйлем алган кеше, кем мәдрәсәдә укый, кем мәчеттә гыйлем ала, якшәмбеме, дүшәмбеме, кайчан килеп укый, аның аягы җиргә тими, дип әйтелә пәйгамбәрнең хәдисендә. Фәрештә канатын җәер, ул канатка басып йөрер, дип әйтә пәйгамбәребез. Бу да ике. Димәк ки, Булырга мөмкинме фәрештәнең рухы кеше рухыннан? Әлбәттә. Чөнки кеше рухы югарырак. Ни өчен? Чөнки ул кешенең иң югарысы да бит Мөхәммәд пәйгамбәр булды. Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә, бу хадис кудсидә, бу Коръәндә юк, бу хадис кудси. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ләүләк ма халактул афлак". Әгәр син булмаса идең, пәйгамбәргә пәйгамбәребезгә әйтә, пәйгамбәргә эндәшә. Ләүләк син булмаса идең, мә халактул афлак. Мин Аллаһ Тәгалә әйтә, күкләрне барлыкка китермәс идем, әгәр син булмаса идең, дип әйтә. Димәк ки, нәтиҗә иң югары Аллаһның барлыкка китергән Нәрсәләрдән ул да булса пәйгамбәребез? Ә без кем? Без бит тоже кеше. Без дә кешеләр. Шуның өчен димәк ки, кешенең рухы тагын да югарырак. Инде киләсе көнләрдә бу